उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रोसेवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रोसेवा नहीं